හලෝ ලොකින් කරනවා කියනේ ඔව් බං බකාතුවා කිලෝමීටර් දෙයක් කැවිදින්නේ කියලා ඉතින් බං මොකද මේ බයිසිකලේ තල්ලු කරගෙන කිලෝමීටර් දෙයක් ගින් අයි තෙන්නත් ඕනේ බං ඉතින් බං කිලෝමීටර් කාය මේ පැත්තට ගිහිල්ලා ආයි කිලෝමීටර් මේ පැත්තට ආවම හරිනේ බලන්න දුර බලාගන්නකෝ මේ